ऐसे सारे बंधन सपनों जैसे दया करना जिसो पे बल करेला दया चरेचा नमन करेला गुरु प्रणाम करे गुरु प्रणाम करे शिव गुरु दया करना शिव तो por Deus, parece. आदर गुरु के चरण में रखित गुरु के प्रणाम करे भैया दी भैया दीदी के प्रणाम करे तमाम भाव सत्ता समस्त भाई बहन दोबारा पलटू गुरु भाई के तरफ से प्रणाम हमारा प्रणाम करते हैं गुरु की दया से बार बार गुरु के मन से आपको कहा जा रहा है कि हे भाई बहन आप कोलाहल नहीं किया जाए